اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من استديو تي دي اي بهيدي الحلقه بدنا نحكي عن مشروع كثير حلو اسمه توريو جاردن هو موجود في اسنيورت آه، في يعتبر تقريبا اطول برج موجود التصميم تبعه او او معمول يعني او بده ينعمل آه، او اخذ رخصه في اسنيورت كلياتها لحد الان ممكن يصير في بعدين آه، شيء ثاني فبهيدا المقابله مع السيده ناز بدنا نحكي عن تفاصيل هذا المشروع وامتى بيخلص والامور تبعه طبعا آه، النموذج تبعه تبع المشروع والخريطه تبعه كيف ممكن نوصله هذا كله بتشوفوه بالروابط اسفل آه، الفيديو نبلش بعد المقدمه ان شاء الله Naz hoş geldiniz. Türkiye hoş Dreams e, Merhaba. Apartman. Merhaba. Şimdi e, sizin proje en uzun bina e, hı hı. o bölgede olacak. Sizin bölge olarak, bina olarak, konsept olarak ve inşaat şirketi hakkında ne bizim takipçilerin ne anlatacak? Şöyle Esenyurt Aramidere bölgesindeki en yüksek bina olacak dediğiniz gibi. Hı hı. 52 ee, kattan oluşuyor. Ee, ama bölgedeki e, o metrekare metre olarak e, daha önce hiçbir projede yapılmayan bir yükseklik olacak. Bir marka değeri taşıyacak aslında Trio Garden. Ee, göl ve deniz manzaralı daireler de var. En yüksek binadan aslında bölgeyi seyredebilecekler. İnşaat şirketi Özürtler e, Aşı. Özürt Aşı. Özürt aşı. Ee, aslında Ezürtler farklı. Farklı. Evet. Aslında çok fazla karıştırılıyor. Evet. Ee, Birçok kişi aslında bunun e, biraz da savaşını veriyoruz biz. Evet. E, ee, Zaten farklı, kaliteli farklı. Evet. Kalitesi de farklı. Bir de e, yani isim olarak çok benziyorlar. Evet ama e, biz e, Özürt Aşı olarak aynı zamanda beton işi de yapıyoruz. Evet, Ve konuta e, tekrarına girdik. Zaten ben böyle bir şey gördüm. Deniz İstanbul projesi Özürt, Özürt Aşı beton ona veriyorlar. Evet. Değil yani mi? Özellikle zaten bu bölgede %70-%80 betonunu karşılayan şirketiz. Hı hı. E, ama konut sektöründe de e, beton firması olarak zaten 30 yıldır var olan, e, kalitesiyle, markasıyla ön plana çıkmış bir şirketiz. Birçok firmaya veriyoruz betonu. Ha, maşallah. Ee, sizin e, önceki ee, projeler biz az çok biliyoruz. Yani bizim mesela YouTube'a e, Samarkand bir proje var size. Evet. Başka ne var? Ne yaptınız? Samarkand Line var. Bir de City Center var. Hı hı. E, City Center projesi 4 yıl önce aslında satışa başlandı. Şu anda stokları bitmiş durumda zaten. Hı hı. E, ama eşi benzeri olmayan bir projeydi City Center projesi. Hı hı. Evet. E, içinde tüm kamu dairelerin yer aldığı, e, Esenyurt Üniversitesi'nin yer aldığı, AVM'den oluşan ve residence dairelerden oluşan bir hı hı. projeydi. E, bundan dolayı e, daha önceki referans projemiz kuvvetli. E, Semerkant'ta yine aynı şekilde şu an satışları devam ediyor zaten Semerkant'ın da. İki tane referans projemiz var. ama sadece proje anlamında değil dediğim gibi konutta aslında inşaatın içinde 30 yıldır var olan bir firmayız. Hmm. Yeni bir firma değiliz. Evet zaten beton için inşaat için en önemli. Yani, ana madde. Evet ana madde. Ana madde. Doğru evet. her yerde olabiliyor. Evet. Şimdi bu proje hakkında 3 tane blok ee, bir tane 52 kat, bir tane 20, 28, 28 kat, kat bir, bir tane de 18, 18 kat. var. Ee, e, neden hepsi 52 yapmadılar yani? <laughs> ya da bazen kısa kat seven vardı galiba. Yani belki de fiziksel görünüş açısından Hı. böyle daha uygun oldu. Veya hani hepsini 52 yapsak bu sefer hani bir prestiji belki daha farklı olacaktı. Deniz manzarası hangi katta başlıyor? 16. kattan sonra başlıyoruz biz. Deniz ha. ve göl cephelerimiz var. Yani bütün blokları deniz manzarası daireler var. Evet, hani cephe olarak tek bir cephede görebiliyoruz hmm. yalnız bunu ama 16. kattan sonra görünüyor. Ticari olan e, var mı? Yani bir bloğumuz bu 18 katlı olan bloğumuz ticari blok. Aslında D ofis bloğu diyelim. Du dükkanlar yani diyorum. Dükkan 22 tane var. Yani Proje projenin altında. hemen alt kısmında totalde 22 tane temel ihtiyaçların karşılanabileceği şekilde dükkanlarımız var. Anladım. Şimdi e, bir şey bizim e, müşteri bazen bir şeyler korkuyorlar. Uzun binalar hı hı. E, belki sağlam değil. Hı hı. E, siz ona ne anlatacaksın? Şöyle ki zaten İstanbul genelinde böyle bir risk her yerde var. Ee, ama zaten asıl işimiz beton olduğu için bizim e, en kalitelisine, e, en iyisini yapıyoruz zaten. Ama bunun e, tüm zaten tetkiklerini aldılar, hani tüm yapılması gereken her şey yapıldı. Ruhsatı alındı zaten, projeye başlanmazdı böyle bir durum olsaydı. Kalitesiyle zaten örnek dairede görünce müşteriler anlarlar. Yani kalitesiyle ön planda birçok avantajları da var. Onları zaten görünce anlayacaklar. Hı hı. Müşteri de gözle görülebilir şekilde bunu anlayabilir. Evet, zaten evet sen dediğin gibi en önemli olan beton yani e, en önemlisi beton. Evet. E, için. Yani demir, beton ana maddedir bunlar zaten. Onu en iyisini kullandıktan sonra hiçbir problem olmaz. Ki Türkiye'de birçok yerde görüyoruz en yüksek binalar var. Skyland mesela bunların içinde e, daha önce yapılmış, kullanılan ürünler belli olan hiçbir deprem riski şu anda yok olmadı yani. Güzel. Deprem atlatması. Güzel. Ee, şimdi teslim tarihi. 2021 Aralık. Ee, ge geçeme falan var mı? Yani her projenin sözleşmesinde zaten 6 ay opsiyon süreci vardır. 6 aydan sonra? 6 aydan sonra yok. Yani e, şöyle ki 2021'de biz teslim edeceğimize dair taahhüt veriyoruz. 6 ay bir opsiyon sürecimiz var. E, ondan sonra geçişte zaten gecikme bedelleri sözleşmede yer alıyor. Hı, anladım. Yani gecikme bedeli ay, ay, e, ay aylık evet, kirası bölge falan. ortalamasının kira gelirleri vesaire hesaplanmaları yapıldı zaten. Ama böyle bir şey galiba olmayacak. Yani ben şey ol, sizin e, tabii. eski projeler gördüm. Hiç geç bir Hiç şey geç, olmadı evet. şimdi kadar. Yani şöyle taahhüt edilen sürenin öncesinde dahi teslim ettik biz City Center ve Semerkant'ı. E, bunların zaten örnekleri var. Biz firma olarak zaten taahhüt ettiğimiz şeyin üzerine çıkmak istemeyiz. Ona göre çalışmaları sürüyor zaten. Ee, sizin en yakın AVM galiba e, Torium. Böyle evet, şey. Torium. E5'e yakınız. En Torium, yakın. Marmara Park. City Center çok yakın zaten aslında. Ama City Center biraz karşıya onun gitmeye yukarıda yasin. kalıyor ama zaten shuttle hizmet vereceğiz biz. Hı Aa, bu, ee, bu önemli. Evet yani Trio Garden ve City Center arasında bir shuttle hizmet olacak. Ücretsiz. Ücretsiz. Hı hı. E, her iki proje de bize ait olduğu için. Hı hı. E, zaten City Center'ın hemen yanında belediye durağıyla bir metro istasyonu gelecek. Faaliyete geçecek biliyorsunuz 2021-2022 gibi. Hı hı. E, o dönemde de metroyu da kullanabilirler aslında shuttle hizmeti alarak da. Güzel. İsterlerse AVM'ye gezmeye çıkarlar. Alışverişini Hı. yapabilirler. Güzel. Şimdi maşallah sizin sizin proje her şeyi biliyorsun ama bizim şirket hakkında ne ne bilgi var sende? Tanıyor yani bizi? şöyle ki biz birçok firmayla çalışıyoruz aslında yurt dışı bağlantılı. Ee, işini profesyonel yapan kişi sayısı çok az. Yani yaklaşık Türkiye'de belki 3000 belki 4000 küçük büyük birçok acente var, birçok firma var. Ee, ama işin dediğim gibi doğru yapan, düzgün yapan, işte reklamını iyi yapan, reklamada para harcayan, e, iyi yerler sunabilen müşterilere kişi sayısı çok az. Ee, o yüzden bizim için önemlisiniz. Teşekkürler. Ee, yani Sizinle biz, çalıştığımız biz bu, bu için tarafta. biz çok mutluyuz. Teşekkürler. Ee, inşallah devamını getiririz. Müşterilerimize iyi hizmet vermiş oluruz inşallah. İnşallah. Bizim biz sizi her zaman bekliyoruz e, burada. Aynı şekilde. Ee, bizim müşteri oraya e, şey e, videodan sonra oraya gitmeye başlayacaklar. İnşallah. İnşallah iyi bir hizmet ve iyi bir fiyat ve iyi bir indirim alacağız her zaman. Valla ben buradayım. Strio'da bekliyorum müşterileri. Elimden geldiğince onlara en iyisini, en güzel fiyatıyla, en iyi şekilde hizmet vermek için bekliyor olacağım. Hepsi gelsin. İnşallah umduklarını bulurlar, istedikleri olur ama Trio Garden onlar için çok iyi bir seçim olacak. Teşekkürler. Hem yatırım hem oturum için. teşekkürler نازل رجع شكرا ederim. تشكر ederim. Rica ederim. نحن كثير بنتشكر ناز هانم على المعلومات اللي اعطتنا اياها بخصوص هذا آه، الفيديو او هذا المشروع تبع توريو جاردن فاذا في عندكم اي استفسارات ثانيه بتلاقوا ارقامنا كمان موجوده آه، آه، اسفل آه، الفيديو بتلاقوا كمان مثل ما حكينا النماذج الثانيه هي النموذج وهي الخريطه وضروري تركزوا على هذا الموضوع الخريطه تبع آه، المشروع كيف انت بتوصل له شو في حواليه لمشروع شو في مناطق قريبه قد ما سمعنا بتم الواحد يعيش هاي الحاله هذا امر تماما مختلف وهذا الشيء بتلاقوه فقط في خريطه تي دي اي فمثل آه، ما بوصيكم دائما لا تثقوا باي حد ما بيعطيكم ثلاث معلومات اسم المشروع فيديو عن المشروع وكشف المشروع وانتبهوا كثير كثير من المقلدين السلام عليكم ورحمه الله